大家好我是陈秋实我是蔡照上碰碰网碰上大明星喜欢我就上碰碰网这里有我最新的消息快来快来快来荡漾在春光慢慢的下午宁静的仿佛回到童年的时光滴滴答滴滴答闹钟滴滴答唱情歌说情话两小无猜 Hello，碰碰网的网友们，大家好，我是陈秋实。Hello，大家好，我是蔡照。滴滴答，滴滴答，闹钟滴滴答。我觉得秋实越来越成熟，越来越长大了。我觉得蔡照越来越男人，越来越 <clears throat> 粗犷。那那一年，从工作与生活中，你们谁谁照顾谁更多？我觉得都是自己照顾自己吧，有事儿大家都好好帮助，平时都是。 就相互扶持吧，对对对，互相帮助。那这一年来的工作，你们觉得最困难的地方？其实并没有很困难，因为有粉丝支持我们，我们会更加努力的往后一起走的。那么，假如时光倒流的话，你们还会选择做艺人这条路吗？会，选择会会，坚定不移的。选择。滴滴滴滴滴滴答答，答。闹钟 我觉得都很好啊，就是有单独唱有合唱，这这才是多元化嘛。那当时为什么就是个人觉得说想各自出单曲？因为各自风格不一样，对对，就是大家喜欢的风格也不一样，所以有自己喜欢的，大家喜欢的都都就 OK 了。滴滴答，滴滴答，闹钟滴滴答。 签名会之后，可能我会偏去演戏这方面。然后，崔老师应该有他自己的。对啊，我我那个书即将要完完成。我觉得大家有我有戏也会会拍的。对，然后那个邱老师有歌肯定也会唱。这这都这都这陈老师啊，都一样。滴滴答，滴滴答，闹钟滴滴答。因为首先我们两个兴趣都很相同，然后都有自己的人生观、价值观等等等等。我们两个首先。 首先我们两个得聊得来，要不然我们也不会一起工作。我觉得最重要是信得过对方，对。然后呢，我们几个团队都很信任对方，也都是在朋友基础上才有一起开公司，一起进步嘛，对。我想问以后这个工作室你们还会签别的艺人吗？还是说只有你们两个？我觉得以后能力大的话应该很会吧。滴滴答，滴滴答，闹钟滴滴答。一个。 怎么说呢？有一些小才华，但是怀才不遇的一个人，等得到一次机会以后，一飞冲天的这么一个火眼的那个人，会啊！如果有机会的话，什么都行吧。我反正我只要是我没有尝试过角色，我都挺都挺想尝试的。嗯，我想当个阴阳先生。滴滴答，滴滴答，闹钟滴滴答。一个，一个，啊，是这个吗？ 菊气，对，就是北京话菊气嘛，就把它纹在身上，也是纹在心里，就是看见他的时候，就是对朋友啊、对家人、对粉丝啊，都非常仗义的感觉。今天比较忙，可能要明秋实拍一套写真吗？这个打算什么天比较忙，很啊，明 摇摆了，摇的我只想坦白的表达，滴滴答，滴滴答，闹钟滴滴答，唱情歌，说情话，两小无猜的牵挂。 鲜花。